好，今天我们要展示的是 Arduino 打脸杂牌机。那这个游戏机呢，是给两人以上的参赛者比赛用的。那这个游戏我们会用到会手科技的 Sensor Ball，那再搭配一个骰子，就可以来玩这个游戏了。那这个游戏刚开始呢，好，这个打脸板会降到最底下。那参赛者呢，在轮流的来掷这个骰子，看骰到几点呢，就来回的推动。 声波上面的这个滑杆可变电阻推动几次？那在推动之前呢？哦，参赛者要先把头放到这个平台上。那如果在推动完指数的骰子的次数之后，没被这个打脸板打到脸的话，那就是轮到下一个参赛者来掷骰子。那以此类推，看谁成为最后被打脸板打到脸的牺牲者。那我们现在就来展示一遍。 A 参赛者先就位，好，掷骰子，好，A 参赛者指出的点数是五点，那就要来回推动五次，好，A 参赛者过关，那换 B 参赛者就位，好。 B 参赛者掷出的点数是六点，哇！B 参赛者也过关。那再轮回到 A 参赛者，就位，掷骰子。好，B 参赛者掷到六点。 好，展示成功。那这就是我们今天展示的 Arduino 打脸杂牌机。那我们今天展示就到这边，谢谢。